palipat. Kaya alam ko po ang buhay ng nangungupahan. At alam ko rin ang buhay ng isang squatter. O ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon, matupad yung pangarap ng mga nanay at tatay ninyo, mga bata, para sa inyo mga bata. Desenteng panira. Dahil gusto kong ibalik sa inyo ang dignidad sa pamumuhay. Umasa kayo, marami pa tayong magagawa. Ito po yung ginagawa ngayon na condominium. Ay, ayan, nakita mo yung hallway. Ay, May bayad ba? Walang bayad. Ibig sabihin, hindi nyo bibilin. Oh. Eh, may ba, meron ba akong bibigay buwan-buwan? Opo, meron. Meron po. So, bayad ako 2,000. Dati na umuupa ako, 7 mil. Di may savings ako 5 bulig. Opo. O dati, Yorme, nagbob, nag, uh, ano lang ko, uh, ah, nang, nakikit, nakikipisan o nakikitusok ng lupa na may lupa, nagbabayad ako 3 mil, 4 mil. So 2 mil lang babayaran ko. Opo. 2,000 pesos buwan-buwan. Eh para saan po, Yorme, yung binabayad kong 2,000? Hindi ako may-ari kasi hindi ko binili eh, 2,000 ko, ano ho ba yun? Yun yung parang gastos ko buwan-buwan sa condominium. Ha? Hindi po. Ganito po. Lahat ng pabahay natin, lahat ng condominium na gagawin natin under this law, no? walang sino man ang magmamayari sa inyo. Okay? Ngunit, uh, habang kayo'y nabubuhay at sampu ng inyong lahi, lahi nyo ha, Sabihin, anak, oh, one to kayo. Oh, one to sawa. Oh. That's why.